दोस्तों का कल की चैनल आप सबका स्वागत है इन चौसठ कलाओं को श्री महापुराण में माँ विष्णु पुराण का अंतिम प्रमुख दसवा अवतार महामंत्र कलकी के रूप से प्रसिद्ध होगा जय कलकी जय जगतपति पद्मापति जय रमापति आ जाओ कलकी जो उन्होंने वेद व्यास जी के श्रीमद भागवत संपूर्ण प्राप्त होकर केवल सात दिन लेकर उन्होंने की पुराण की कथा का पाठ जरूरी बताया है इसलिए इन्हीं में गुरुदेव के वैस में व्यासी पुत्र पांडव के द्वारा एक बार वैस अभिनी पर गुरु श्री विष्णु रात में आदेश दिया है और उन्होंने सुन रहे थे अठारहवें दिन आठ दिन चार सतियों का समावेश किया और महाराज परीक्षित के द्वारा सात दिन हो जाने से उनका उपदेश हुई इसलिए उन्होंने व्यास जी के सोम संपूर्ण सूत को नाम से प्रसिद्ध जिनकी हम आज शक्ति प्रसन्न होकर महेश व्यास जी के द्वारा कथा सुना दी और कहना है उनका कि जो भी इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा उसे लोगों को सुनना है और इस प्रकार से उनको पुराण के नाम सिद्ध तो वो फल प्राप्ति के लिए ये श्रीमद गीता का पाठ कर सकते हैं और सुन सकते हैं इसलिए आपको ये कल की भगवान के पुराण का पाठ सुनाया और आपको समझाया अगर आपको हमारा ये कल की भगवान की कथा अच्छी लगी तो लाइक करें सुनना